やーというわけでねまあ今日はあの2回目のイルハートの命運が決まる日でして後日具体的にさらなる改善点について話し合ってまいりましょう。でもねあの正直正直ね今回結構いけると思うんですよ 多分いやなんかなんか何がしんどいってこうイルハートはね知らされてないんですけど、まあ、大体なんとなくねこうまあそのお金の流れとかってこう若干若干見えるんですよ。まあその時にこうなんかさなんか動画で話した金額よりも足りなくないとか思っちゃうんですよ。いやーなんか まあでもね、まあ、前回はその前回の継続の時はまあ本当にねこういろいろ <laughs> コンプというか <laughs> 出てたんでねちょっと若干弱気でしたけれどもね、まあ、今回はいろんな面でね良くなったと思うんですよいや本当に本当に本当に本当にイロハート的には結構自信あるんですよまあともかくねあのここに 結果の書かれた紙がありますので前回同様と読んでいきたいと思いますうんおイルハートちゃんスタッフの皆様お疲れ様ですこの度第2回イルハートの継続会議をしました先に 現状のビジネスとしてのイルハートプロジェクトについて説明させていただきます。現状、本プロジェクトにかかっている予算は、動画制作費、シナリオ制作費、動画編集費、その他雑用費、イルハートさんの出演費が発生しております。そのうち、月々の代替の固定費としては、シナリオ制作費は月々 万円。イルハートさんの出演、活動費が万円になります。え、これさ、え、生々しすぎじゃないえっと、えっと、えっと、つまり、月々の固定費を合わせた状態で、1円を超えることが前提にあります。その上で、上記固定費を差し引いた金額を 両者で2等分する形になるのが現状の運営になります。次に、半年間の平均収入につきましてご説明させていただきます。ここ半年間の平均収入は、 <laughs> となります。え、え、これさ、あれなんですかぶっちゃけて大丈夫なやつなんですかえ、うん、いやいや、とりあえず読みます。えっ、ー、と、 えーと、えー、内容としましては、前回同様、YouTube の広告収入は変わらず収入額としては低く、現状、ファンボックスの支援者様と生放送によるスーパーチャットがいるハートのメインの収入源となります。企業やコラボ案件は1件のみとなります。そのため、 将来性という意味ではシビアに見て決して高くないというのが実情です。はあ、ここ半年間の期間で見るとイルハートプロジェクト自体は赤字となっております。はああ。うん、しかし、 3月よりモルドワークス様が実施したコストパフォーマンス施策がうまくいき、月2回の収録で1ヶ月から1.5ヶ月分の収録を実現したことで、2019年3月に関してはギリギリ許容できる赤字となりました。そのため、現状の収入源を保持し続けられるかどうかを半年間余裕を見ることで、ん 様子を見ることで、バーチャル YouTuber イルハートは、ひとまず継続することが決定いたしました。あ、あ、あ、あ、や、やっぱさ、イルハートの言う通りだったじゃないですかあ、あ、そうです、ありがとうございます嬉しいですいや、なんかさ、 支援してくれてるみんなね本当に本当に皆さんのおかげでまたね半年間生き延びることができます本当にありがとうございますいや、まあ、それに確かにねこう最近こう収録の回数が減ったからあのぶっちゃけさ、まマジで「いハはトちょっと終わるのかなみたいな <laughs> 思ったんですけどいやすごいですねみんな本当にありがとうございますボルドワックスさんもありがとう かあのー、ちょっと攻めすぎじゃないですかこれえ <laughs> 大丈夫なんですかいやなんかあのあれですよ別に変なさこう嘘とかなんかね理由つけるよりはいや全然いいと思うんですけどえっとまああのあれですかねとにかくこう半年後までにこう今の収入をこうキープし続けるみたいなえそういうことですよね えなんかさなんかそういう風に言うとなんかちょちょちょっとやらしい感じがしますけど、うあ、あれですかねあのまあともかくねこう改めて今回いろはたが継続できることになったのはこう応援してくれてる皆様のおかげだと本当に本当にいろはと思っておりますえー、なんかあれですねあのなんかさあんまりこう昨日聞いたこととかは言えないんですけどまあ 本当にねこの今後もいろはとを応援してくれてる人にこう少しでもね楽しんでもらえるようにあのこれからも頑張っていきたいと思います本当に本当にありがとうございますえー、っとあこれもう締めですよねえー、っとうんとにかくねいハートまだまだ1年も2年も5年も10年もねこうバーチャル YouTuber やり続けられるように頑張っていきたいと思いますので皆様これからもどうぞ応援よろしくお願いしますみんな大好きえー、っと、いろはとが今まで一番好きな自分のツイート いや、今までで一番好きって言ってもさ、なんか、まあ、1日5から10個ぐらいツイートしてるわけでも、それが、ねもう1年以上のわけですから、まあ、計算できないけど、めちゃくちゃあるわけじゃないですか。え、なんだろうな。あ、あ、あ、あ、わかったわかったあれが好きですあのね、 <laughs> 朝のルリちゃんと、まあ、ツイッター、ツイートていうかリプライなんですけどリプライで2人で映唱したやつが好きです。 <laughs> なんか、イルハートが、君臨車よって言って、汗のルリちゃんが自力の仮面、万象羽ばたきって返してきて、映像が完成したやつが好きです。わからない人は探してみてください。以上